this picture of me. Rastafari, and Selassie, rule it all. We love King Selassie. አንደበት መልካም የእርጋታ ምሳሌ የአፍሪካ ተሟጋች አባት ቅላይ ዋናው እንደ እርሶ አስተማሪ ስሙ ገናና ተፈሪ አንደበት መልካም የእርጋታ ምሳሌ የአፍሪካ ተሟጋች አባት ቅላይ ሽንፈት ቂሙ ቋጥሮ ፋሽስት ሊይዘን ዳግም ወሮ ሀያላን ሁሉ በኢትዮጵያ ላይ ሲጎልቱ ጉልበቶ ሳይዝል በትጥና ሱቅ ጀልባ ተሟገቱ ኖቾ ተርብተን አዳፊ መች ይመቻሉ ለተስፋፊ ላልገዛም ባንደበቱ የድሎች ሁሉ ድል ደምዳሚ ራስ ተፈሪ ዘኢትዮጵያ ለስላሴ ቀዳሚ አባቱን ሽንፈት ቂሙን ቋጥሮ ፋሽስት ሊይዘን ዳግም ወሮ ሀያላን ሁሉ በኢትዮጵያ ላይ ሲጎልቱ ጉልበቶ ሳይዝል በትትና ስዊፍ ባቶ ሟገቱ ተርብትና ተርብተናዳፊ መች ይመቻሉ ለተስፋፊ ያልገዛም ባንደበቱ የድሎች ሁሉ ድል ራስ ራስተፈሪ ዘኢትዮጵያ ለስላሴ ቀዳሚ ጃንሆይ ክንደቴ ወድሮስ ምን ይልም ዘውዲቱ ሆነች በርሶል በካሪቢያን በጀመይካ ሀያሉ ስሞ የሚያስመካ አሸናፊ ስሙ ገናና ተፈሪ አንደበተ መልካም የእርጋታ ምሳሌ የአፍሪካ ተሟጋች አባት ቅላይ ዋናው እንደርሶ አሸናፊ ስሙ ገናና ተፈሪ አንደበተ መልካም የእርጋታ ምሳሌ የአፍሪካ ተሟጋች አባት ቅላይ ጃንሆይ ጃንሆይ